assalomu alaykum azizlar biz qiziltepa tumanida yangi mijozimizning ishlarini boshladik bu yerda biz hovlining tashqari qismiga tunukafon ishlarini amalga oshirib beramiz tunkafonlarni Noluch master listdan tayyorladik ko'rib turganingizdek tunkafonning barcha detallari alohida alohida qilib o'rab qo'yilgan sizlarga o'rnatish jarayonlari hamda tunkafonimizning bitgandan keyingi holatidagi ishlarni taqdim etamiz bizni kuzatishda davom eting